tali byangu ngate bizibu nange ebadde process it has taken me so long to heal that's why i don't want to go into the details of what i'm forgiving i am forgiving everything omusumba bujinga asinzidde eno n'akyatula nti n'abaana be abawala abaddiddemu abasonyiye nga kitutte emyaka musanvu nga tebawuliziganya olwalero njagala okutwala omukisa guno obutasigala bweru waggulu abaana bange bonna mbasonyiye dorwini bugingo gift kirabo kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange wini treasure bugingo nkusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange jennifer blessed bugingo tusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange omuto isaaka bugingo tamanye nabigenda mu maaso era nsaba mukama nsaasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira isaaka bugingo everyday without fail era nyina ne pulaani nyingi nnyo ku lw'obulamu bwe naye wemirembe mumutima gwange simulinako access for the last 5 years naye yensonga lwaki lunaku muteeka mumikono gya mukama kubanga sinze mukama mukama yamulabirira naye okuva olwaleero nga mmaze okujja omugugu guno ku mutima gwange abaana bange bonna n'abateekanga mu maaso ga mukama ngaasaba munabudde bugingo kina kijje ku ntobo ya mutima gwe era ayungudde ku maziga nga bwakoowola n'abantu abalala ababadde ku canaland okusonyiwa abo bakyatule bejjeko omugugu amaze n'akikola bugingo asonyiye abaana be bonna kino akyogedde mu lwatu era asinzidde ku katuuti mu saaviisi bw'atyo n'agamba yeemenye era n'asonyiwa abaana be bonna tabalinaako buzibu tabalinaako bukyayi abasonyidde ddala kuva ku mutima ebyo nno bibadde bigambo bye wali ku kananland tujja kwebaza nnyo omwami alosias bugingo olw'okusonyiwa abaana be n'atagoberera ngombo eri egamba nti omuzadde tasobya wabula amaze n'akikola era wano alabiddwako mu maaso g'abagoberezi be nga ayungula amaziga ku katuuti n'ayogera ebigambo bino wammanga nti abasonyiye era tabalinaako obuzibu nabw atyo ayongedde n'agamba nti bano abaana be bonna bamanyi ew'okumusanga balina rights zonna zonna zonna okumukubira essimu okumusindikira message enkalu oba okumusindikira message ku whatsapp era tasobola kugaana kuddamu n'omu ku bbo wabula wakati ng'ayogera ebigambo bino bugingo tumulabyemu akoobuzadde nga kazze era bw'atyo akaabidde amaziga mayitirivu ku sitage ku katuuti bw'atyo n'ajjayo n'akatambaala neyeesangula ngeraba omulabaawo omutima gw'obuzadde gukomyewo newankubadde nga bingi ebibadde byogerwa bingi ebibadde byogerwa mu mawulire na buli kimu asazeewo aveeyo asonywe abaana bo era bw'atyo wakati mu saaviisi ayimiridde n'abasabira omukisa gw'obwataata okuva mu ggulu n'agamba nti abaana bayagala babeere bulungi babeere n'obwo obulamu obulungi sikakiddwa siwalirizibwa ntegeera bulungi ndi mulokole njagala okugenda mu ggulu olunyiri lwogera nange ate nze nenjogera nabalala otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwetusonyiwa batukola obubi what i saw what i didn't see what i heard what i didn't hear i have totally totally forgiven naye njala okuyimira n'abantu abalwa nongooga nti nalemu okusonyiwa jangu oyimbire ono mu maaso oba ogakabiraawo ogakabiraawo wano wano mumaaso wano oyagala kusonyiwa naye kizibu gyoli yangoddeawo mumaaso yangoddeawo mumaaso mu saviisi eno wabeerewo abantu abasonyiibwa tuyingire wiiki yaffe ey'okubiri tuyingire wiiki yaffe asabye omutonzi bukyerumu nga basisinkanye era naye yonna gye bali katonda basizemu obwangu nga ne ku cananland wabula kyetutamanyi era kyetukyebuuza naawe omulabi ali eyo kyoyinza okuba nga webuuza oyinza okuba nga ogamba nti asonyiye abaana ye omukyala amusonyiye bwasonyiye abaana susan makula kino kimulekawo akimuyisiza kitya tetumanyi kino gyekyavudde oba kivudde ku ye ku ntobo y'omutima gwe nga ye oaba atudde ne bakiteesaako ne omukyala suzan makula naye ekirwa kiri nti asonyi abaana be tujjukira emabegako wali eri nze naawe nti ono omu ku bawala be yagraduati nga naye teyasobola te nakugenda ku graduation ya muwala we era tulina endowooza egamba nti bino n'ebyo n'ebisingako awo byebimu ku ebyo oba oli awo byatudde ye ng'omuntu n'abeera eyo ne bimukwata ku mutima ne bimukkako n'alaba nga ayina okusonyiwa abaana be ayongedde n'amenya amaanya g'abaana be bonna abawala abasatu nga boogawulira <clears throat> muno mwagambidde nti bano bonna abasonyiye n'agamba nti omuto gwe bayita isaac nti ono ye bambi talina kyamanyi era mwatulagidde nti alina plans nyingi nnyo nnyo nnyo nnyo eri omwana ono omuto isaac ye mwana omulenzi gwe yazaala mu mukyala teri bugingo alina plans nyingi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo newankubadde era alaze obulumi nga ye kitaayi wakati mu kwetonda n'okusonyiwa abaana be n'agamba nti okumala ebbanga ery'emyaka musanvu emabega myaka etaano emabega agimaze nga talabye kwono omwana era nga tamuyinaako akisesi kino kitulaga nti bugingo omutima gw'obuzadde awulira ayagala kulaba ku baana be ku lwansonga era ayimiridde ku kituuti kyekimu emu saaviisi yemu n'agamba nti bano abaana be bonna bamanyi ew'okumusanga ayongeddeyo n'agamba nti bamaze ebbanga lyamaweka nga musanvu nga talina gwayogera naye kabeere omu bwatiko baana be nga talina gwayogera naye nabo wabula n'agamba nti si kubeera nti tayogera nabo olw'okubanga nti yaba blokinga nti oba olw'okuba nga yablokinga messaje zaabwe ku whatsapp oba yablokinga amasimu gaabwe nti nedda wabula abaana bayinza okuba balina obukyayi eri kitaabwe nti basobodde n'okubeerawo emyaka musanvu nga tekuli ayogera na kitaabwe embeera nobwaito webadde kukananland njagala nkulekera akatambi kano omuwulirireko nga abeesonyira ye nga ye mu bigambo bye era omulabe nga ayungula n'amaziga kino nno kitulekawa bwatyo bw'amaze okusonyiwa abaana be ayise abantu oba abagoberezi be mu kyaki n'abagamba nti naawe ali eyo bw'obanga obadde walimwa okusonyiwa nkusaba ojje mu maaso wano eno nkusabire osonyiwe era webatya abantu bangi benkulungumudde mumaaso bwato ne bafukamira wansi ne batandika okusala essaala ey'okusonyiwa webale nnyo gwena wenna abadde atugoberera awuliriza na buli kimu atana subscribinga subscribinga vidiyo eno ogimpereka like <laughs> byby tali byangu ng'ate bizibu nange ebadde process It has taken me so long to heal. That's why I don't want to go into the details of what I'm forgiving. I am forgiving everything. Omusumba Bujinga asinzidde eno n'akyatula nti n'abaana be abawala abaddiddemu abasonyiye nga kitutte emyaka musanvu nga tebawuliziganya. Olwaleero njagala okutwala omukisa guno obutasigala bweru waggulu abaana bange bonna mbasonyiye. adorini bugingo gift kirabo kusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange wini treasure bugingo nkusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange jennifer blessed bugingo nkusonyiye nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange omuto isaac bugingo tamanye nabigenda mu maaso era nsaba mukama nsaasire bulijjo nsaba omukisa nga ngusabira isaac bugingo everyday without fail era nyina ne pulaani nyingi nnyo ku lw'obulamu bwe naye wemirembe mumutima gwange simulinako access for the last five years naye yensonga lwaki lunaku muteeka mumikono gya mukama kubanga sinze mukama mukama yamulabirira naye okuva olwaleero nga mmaze okujja omugugu guno ku mutima gwange abaana bange bonna n'abateekanga mu maaso ga mukama ng'asaba munabudde bujingo kina kijje ku ntobo ya mutima gwe era ayungudde ku maziga nga bw'akoowola n'abantu abalala ababadde ku kananland okusonyiwa abo bakyatule bejjeko omugugu sikakiddwa siwalirizibwa ntegeera bulungi ndi mulokole njagala okugenda mu ggulu olunyiri lwogera nange ate nze nenjogera n'abalala na otusonyiwa ebibi byaffe nga naffe bwetusonyiwa abatukola obubi what i saw what i didn't see what i heard what i didn't hear i have totally totally forgiven naye njala okwimira n'abantu abalwa nongooga nti nalemu okusonyiwa jangu oyimbira ono mumaaso oba ogakabiraawo ogakabiraawo wano wano mumaaso wano oyagala kusonyiwa naye kizibu gyoli yangudde awo maaso yangudde awo maaso mu saviisi eno wabeerewo abantu abasonyibwa tuyingire wiiki yaffe ey'okubiri tuyingire wiiki yaffe asabye omutonzi bukyerumu nga basisinkanye era naye yonna gye bali katonda basizemu obwangu nga ne ku cananland beetaba mu kusaba ng'abantu abalala nga bayimbye ennyimba ezikwata ku mwoyo My daughter knows where to find me. I'll be the happiest if I see any of them tomorrow or tonight. I repeat, my daughters knows where to find me. I have never blocked anyone's phone. They are free to call, to send a message. For the last like seven years, we've not chatted We've not talked to each other, no message, no what. But as for me, the door is open. And I want to release the blessings as a father, the blessings of my Father in heaven, the Son and the Holy Spirit, and the blessings of I as their parent. I pray. that they live a good life, a life that was predestined to Doreen, to Winnie, to Jennifer, and to Isaac. musumba bugingo asomesezza ku kugabira abo abali mu bwetaavu nga bw'ayigiriza ne ku kusiiba kubanga beeyonoona amaaso gaabwe mukoze bulungi abakazi musiize amaaso bisige biki mulabika bulungi oli alabika nga asiiba kubanga beeyonoona amaaso gaabwe era abantu babalabe nga basiiba mazima mbagamba nti bamaze okuwebwa empeera yaabwe naye ggwe bw'osiibanga osaabanga amafuta ndeeta naye gwe bwosiibanga osaabanga amafuta ku mutwe onaabanga nemu maaso abantu balemenga okulaba ngaosiiba kale kitaawo alaba mukyama alikuwa empeera abuuliridde abafumbo bwe balina okweyisa mu kisiibo ng'anokoddeyo ennyiriri mu kitabo ekitukuvu principles of marriage. 1 Corinthians chapter 5 sorry chapter 7 verse okutandikira ku lugamba let the husband render to his wife the affection due her and likewise also the wife to her husband the wife does not have authority over her own body but the husband does and likewise the husband the husband does not have authority over his own body but the wife does verse 5 do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer, and come together again so that so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. omusajja asasulenga mukazi we ekyo ekimugwanira era n'omukazi asasulenga bwati omusajja omukazi tafuga mubiri gwe ye wabula musajja we era n'omusajja bwatyo tafuga mubiri gwe ye wabula mukazi we olwokutaano bakolesa ekisooka musanvu ttaano temumaŋŋananga wabula mpozi nga mulaganye ekiseera mulyoke mubeerenga n'ebbanga ery'okusabiramu era mulyoke muberenga wamu setaani alemenga okubakema olw'obuteeziiza bwammwe ababba ebintu byabamulekwa tabadde na bigambo biwoomu gye bali nga balina okukikomya kuba bakaabya abalala bibadde ku cananland mu kusaba kwa buli sande ng'ekisiibe ky'ennaku 14 kiyingidde olunaku olw'omusanvu era abo abaddeyo bonna abasiiza amafuta bya owara gabdio sorot tv omunyo